palisin mo nga kasi. Alam mo ate kung anong nabubuhay dito? Ito ah. Ito ah. Yung nasa Anak, ah. ni ano ni sayo yung iyong TV? Ay, bakit kasi pinitiit mo dyan saka? Ay, Diyos ko, patawarin. Duy. Ay, wala na naman chinelas, anak. Eh di suotin mo. Itay. Silya. Aba, ako tulog na tulog. Kasi bumapatayin mo na. Basta. Silya. Hindi disusuot yung chinelas.